マスター、次の実況ですが。あら、いませんね。これは。なるほど、お休みなんですね。じゃあ、久しぶりに僕もあれをやるとしましょう。バトルグラウンド。いやー本当に久しぶりですね最近プライムボルトとかレイジャーバックとかキーチーヤのせいっていうよりウォーフレームのせいで忙しかったからあんまりやってなかったんだよね。やってなかった分だけ殺せるといいな。 わー影は3つ。目の前に1匹。向こうやアパートに1人かな。まず目の前のやつから。あん。お前覚悟してろ。今ここで殺してやる。せい、銃も拾わずにかかってくるバカではないようだね。全言撤回。 ショットガンで距離を開くなんてバカですかあなた下に足音が聞こえてるこっちに来るのかなおかしいな AS サーバーとはいえ上位5%のはずなのに基本的なサウンドプレイすらできないの 何か残ってないかなあ、いた。ラッキー。他にまだ残ってるかなあ。よし。まだバレていない。 まさかそのままアパートに行くなんて。あそこにもいたのか。今参戦した方がいいのかな。スナイパーもあるし、有利な状況だけど。でも、まだ学校に誰か残ってるかもしれないし。ああもう、どうしよう。見つけた。 結局ここまで来ちゃった。確かにこの近くにいたんだ。木のせいで見えない。アパートの後ろに行っちゃったら困るのに。仕方ない、こっちから行く。 そこでおとなしく待ってー。えーと、待ってくれてありがとう。なんか充実してる。これなら、あと3人ほどやれるかも。誰かいませんか誰でもいいから出てきてください。 何これ偶然かなおかしいなここは死角のはずだけどまさかずっと狙っていたいやこれはありえないなあっちか いやまさか、あの距離でここを狙うわけ。はあ少し試してみるか。へえ、てめえハッカーだな。 地獄で公開しろクソオムニック。あらまあ。まあ、4キールできたし、このくらいにしようかな。やあゆかり、俺戻ったぞ。おかえりなさい。ゲーセンはどうでしたストライカーズ、 スコア更新できた。ギリギリだったけど。さすがですね。次には僕も一緒にどうです